خب عزیزم شما مشکلتون چیه؟ آقای دکتر ما بچه دار نمیشیم زن من حامله نمیشه نمیدونم نمیدونم بعد از مرگم این همه مال و اموالی که با کلی زحمت و اختلاس و دزدی به دست آوردم به کی میرسه اگه بدون بچه و ورسه بمیرم همه این مال و اموال میرسه به اون بزرگوار مفتخور و هوشنگ خانم باز آقای دکتر دستم به شورتت یه کاری بکن خواهش میکنم شما این حق ویزیتو واریز کن تا من زنتو درمان کنم بله بله چشم چشم خب آقای استراخچی تبریک میگم خانوم شما حامله شد اوه خدایا جدی میگید آقای دکتر چه زود باورم نمیشه ممنون آقای دکتر شما نمیدونی چه لطف بزرگی به من خواهش میکنم کار ما خدمت به بانوانه بانوانی که از مشکل نازایی رنج میبرن با ما میتونن ازش لذت ببرن با من داروش مینویسم شما میتونید برید خانومتون رو ببینید بله بله, بله، باشه چقدر قیافه آشنا بود این دکتره کجا دیدمش قبلا آها فهمیدم شبیه یکی از این بازیگرهای آمریکاییه <laughs> نمیدونم ج... آه جیسون آره جیسون استاتام ولش کن بابا بچه دار شدی مالی شد خدایا شکرت شکر سلام عزیزم